Vale, pues, pues, ya está, digo. ¿Quién tenía una duda. ¿Qué ves? Sí, pues. No, ya, por ser nueve miradas era... No, aquí no. No, no. De qué No, aquí no. 9.000. Sí, ya está. Vale. Oh. 9400 Es que no pasa 9.000, ¿eh? no veig No, que cuando tu casas Pokémon, cuando casas, es que es com castreo y, treu, 9.000... 4, 4, 4! No, 54. Que sí, que ya está 4. ¡Eh! Es 54. 9454 Ah, ja l'hem obert. Sí, sí. Molt bé, Corre, corre, no A joda! a aboneu! No, no, no, el codi calèric. A veure, per què hi ha cordes? 8, 9, 7. Per què hi ha cordes? Una, dues, tres, quatre. No, no, no, els, els, no, això que, el, el que té això. 6 minuts! Hi ha una, ah, dues, que no, que no, les, els, un moment. Més, dos de 57, home. Ja, a 57 sí. hem fet servir. 3, eh? fem com els palídroms. 5, 5, 12, 12, 12, 12, 12. 1, 2, 3. Mira, sort que ho hem dit, eh, que dins hi hauria alguna cosa, no? 5 minuts. Un moment. 4. Quantes hi ha amb 4, 5, 6, 7. 3? Aquí quantes hi ha? 4. 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Hey! Ei, eh, ei, eh, ei, eh, ei, què és això? Ja sé que brillant. Felicitats, agents. Heu Bloc de 5 superar el level 1.